دفاعية من خوالد وهناك خطا هناك خطا يقول الحكم 12 دقيقه في اللعب جمال ما لازمش اللاعبين يخرجوا من المباراه صحيح هذه المباراه اللي تكلمنا عليها مطلوب منهم التركيز وشد في الاعصاب ديالك 13 دقيقه كل شيء ممكن في كره القدم مازال شوط اول شوط الثاني تدخل كان بصغير على خوالد القائد في هذه المباراة الكبيرة والأفضلية طبعا القائد مع القائد في مواجهة كبيرة انتهت بخطأ زيماموش يلعب كرة خاطئة زيماموش من هناك جاليت يحاول جاليت أن يفتش السمي يحاول ليس هناك أي شيء يقول الحكم لا وجود لضربة جزاء يشير الحكم السيد نسيب والجماهير تطالب الحكم بضرب الجزاء لمصلحة المولودية سنشاهد في الأرض البطيء ماذا حدث بعد ذلك الجماهير الغاضبة الآن على قرار الحكم مرة يشير وخولد مرة وهناك احتكاك أيضا بين سامي يشير وبين خولد القائد والتعثر داخل منطقة الجزاء طبعا هناك لقطة واضحة وأعتقد أن هناك ضربة جزاء هذه لقطة مثيرة للشك ولكن الحكم شاهد غير ذلك وهي الكرة مرفوعة الحارس زماموش ينقذ مرماه من هذه الكرة المقوسة لمصلحة المولودية اعتقد آه، ضربه جزاء فيها خاصه داخل منطقه آه، تماما الان ضمن على حساب رأي الحاكم كان بعيد على آه، الفرصه وان كان قادر وكان كان كريف كان قادر يصفر ضربه جزاء كان بامكانها طبعا زي جنسان المريضيه المتواصله لمساعده الفريق المتاخر في النتيجه بواحد مقابل لا شيء بدايه من دقيقه 13 هل يكون الحكم السيد نسيب رضوان قد حرم المولودية من ضربة جزاء صحيحة جيجار كنا شاهدناه وهو يتأمل هذه البداية الصعبة لفريقه المولودية الكرة تنتهي إلى رمي تماس لدفاع المولودية عن طريق بصغير اللاعب السابق للاتحاد ملعوب الكرة طويلة توصل مباشرة لفرحات البحث من هناك عن المرور القوي والممتاز في هذه الكره لمصلحه الاتحاد ولكن تغطيه من بليد المرور الممتاز من جديات ولكن تعود